این برنامه شامل صحنه ها و الفاظی است که ممکن است برای افراد زیر 16 سال مناسب نباشد. یادم قدیما میزدیم بیگ بنگ مثل که اخیرا هم بذاریم همون کارو میکنه خب، سلام خوبی؟ چه خبر؟ اوضاع خوبه احوال خوبه خوشحالین میخندین لباتون خندون و شاده من فکر میکنم فیلتر دوربینم اشتباس نخیرم خیلی هم اشتباه میکردم اصلا هم فیلتر دوربینم اشتباه نبود به این قشنگی و خوبی خبر خوبین آقا گفتم بد نباشه همه دارن جی تی ای بازی میکنن ما جی تی ای بازی نمیکنیم ها نمیدونم چرا من هیچ ارتباط قلبی با جی تی ای ندارم جی تی ای وی رو بازی کردم بازی کردم دو سه تا هم خریدم <laughs> بابتش که از صفر بازی کنم خیلی رو من موثر نبود نمیدونم احساس میکنم مال نسل من حالا الان این دفنت ادیشن رو گرفتم شدیم بازی کنیم ببینیم چه جوری ها نظرتونه این نظرتونه که خلاک خب و سابسکرایب اینا رو بزنید دیگه سلامون سر رفت اومد این زیر اومد این زیر <laughs> آقا بریم ببینیم چی به چیه کی به کجایه چیزی نرفتم ازش واقعیت بازش کردم ببینم چی به چیه تو نرفتم <laughs> Tommy Vassetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down, helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad to do the من dirty work خنگم for توی us. مدل Cut بازی‌ها ourselves که a باید nice, quiet slot. تارگت برم و اینا من فقط کلا تو کار ایم گرفتن و شلیک کردنم How's he gonna hold Vassetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? یه نفر اون ته Give him مرده a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Hey, hey, guys, it's uh, Ken Rosenberg here. Hey, hey. بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا آه، چه حرف میزنید بریم به کارمون برسیم من خون میخوام من میخوام Okay, خون that's them in بیگناه the chopper. بریزم All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. یادم قدیما میزدیم بیگ بنگ پسی که اخیرا هم بذاریم همون کارو میکنه پول بده پول زور بده از اینا دور شم چرا من اینو میدونستم این یعنی همه میدونستن اینو <laughs> آه یه پول ریزی ازتون نیفته من بریم یه بخرم تو طلبات بود بیا من آدم خلافگاریم من شوخی کوچیکم قتل خوردنم با سطل اون آقایی که کشتی دوستش خودش افتاد زمین اینقدر میزنم که از زدگی در پولام داره کم میشه چرا من نه چرا صدای این خانم مردونه بود تو پادر داده ای ما نمیتونیم گان داشته باشیم مگر اینکه یادمون بیاد که تو وایس سیتی چجوری گاندار میشدیم صبر صبر برادر من صبر شیت تفنگ زده او چه, چه رای میره با وقت اصلا این بازی بدون این کد حال نمیده کوکتل مولوتوف چی میگه انداخته بودم خودم دادم دوباره من کار بیادوانه کردم توفنگ دارم دای دای دای خب من همین الان زنده شدم برو اون بر من همین الان زنده شدم پاکوشش کردم <laughs> دیگه چی داریم پلیس زیاد به من علاقه من نیست اخ جون کاتانا دارم خدا من مورفیوسم پلیس کشتم من همین بغل جون دارم جون دارم جون دارم این بچه های عزیزم <laughs> Helicopter! اوف چقدر قویه این توفنگه هشت تا هلس دارم برید به من نزن منو نزن بی شخصیت چرا به من هلس نمیده هشت ندارم خب این آدم رو نکشی توش که حال نمیده بعد من رو بکشی من موقع اینجوری بازی میکردم انشالله که اوه کلش رو زدم اوه من خیلی آدم بکشی شدم بکشویم بکشو اون خانومه چقدر پول داشت نه سمت این پولا نه این سمت این پولا خانم خرافه که یک دیگه یه عالم پلیس بهمون برسه و بزنه پاهره و پوهرمون کنه پلیس خود درگیری دارن <laughs> قول میدم به راه راست دایچم آمبولانس شریفم من توبه کردم میخوام برم جنازه را از توی خیابون جمع کنم من اینو کارشاپ رنگشونم آمبولانس بنفش خیلی میتونه خوشگل باشه چرا لحجه دارم الان من هم بدونم یه دقیقه من پیاده شم با این پلیسا تکلیفم روشن کنن دی خودتو کار خلافی کرد فقط به خودم ضرر میزنم آقا ولش کن بریم یه ذره بازی کنیم واقعا ببینیم چه جوری چی هست چی نیست خب <laughs> من نمیتونم درک کنم چرا چی به چیه برم می چند تا از مرحله هاشو برم ببخشید دوست عزیز یالا کاری که شده دیگه بذار من پولیت بردارم و برم به اون لکه زرده برسم تو بریم چی چیکار میکنیم ای وای پلیس رو زیر گرفته چه خودخواهن این پلیساشون آبی من خودم تحویل بدم به شما شما از ما خارج کن خودتون به جان تو خودم تحویل میدم برم با آقای لارس برسم هنوزم لارس اون یعنی اون موقع لارس بوده هنوز یه ماشین پلیس اونجا هست خب دو وحشی ماشین خود خودت زدی من چه ماشین پلیس رو بردم و الان مسئولیت پلیسی دارم با اینکه خودم تحت تعقیبم چجوریه اخ از هم خورد رو آر ماموریتم هم عوض شد اخ اخ ای شوخی شوخی ماشین داشت میفته تو آبا حالا این پلیس وظیفه شناس شدم دیگه ولم کنید این ماشین پلیس دارم اگه تونست صافش کنی ای وای این تو آب نمیرفت <laughs> چرا یه شغل حلالواری به ما نمیدید ما بتونیم زندگیمون رو من نمیخوام خلاف کنم خلاف خودش میاد سمت من نگاه کن من اصلا خب خواهم یه تاکسی معمولی و مهربون خوب باشم چون چین بارون کجا برم یه خط بکش لطی خب نمیبینم بارون داره میاد چقدر مردم بی منطق شدن میرن بارون قطع شد ای وای پلیس دوست داره افتاد دنبالم صاف نمیمونه ماشین تو مسافر خواستیم برسونیم شهر نابود شد زلزله از من بهتر عمل میکرد بذار مسافرمو برسونم میام خودم تحویل میدم کار بعد نک داشتم مسافر میرسونم اینا هران هر کاری یه ای داره برنامه تغییر چمم میریم آقا ماشین نیست من راحت میتونم برونم <laughs> این دفعه دستر پلیس تبا شما هم دیدید آقا دیگه شما هم دیدید پلیس مقصر بود من زدم به موتوریه مسافر منو به خطر میندازن اینو know و when گان بله دی بند خدا حقم داشت که بره پولی هم در بود. میریم ولی شغل دیگه خب چی داریم آقا من خیلی دلم میخواد اغذیه فروشی با کنم تو جیتی اتفاق دیگه میفته <laughs> تفنگ ها بالا والا ما میخوایم دو دقیقه شغل شریف داشته باشیم نمیذارن شرافتمون رو حفظ کنیم آی بلیز سلاح اینتون رو به ما بدید ای پول جرف لكم تركوا جرف هوب بيا امبولانس ما با آمبولانس نیتمون برسی И... وقت دارم برم لای پلیس. <laughs> برو اونور میخوام ببرم اینو بیمارستان وحشی <laughs> با بذاری این صاف شم یه چرخ ندارم پلیس سوار اون ماشینه شده پلیس سوار اون ماشینه شده عوضی نمیدونستم این کارو میکنه تو جی خلقه ما خلقی ما آقایون پلیس عزیزم ببینید دیگه الان وقتش نگاه کن تو تفنگای خوب با آدم میدی ای و ای <laughs> به میگم تحویل دادم من گفتم که بعد از یه مدت میام خودمو تحویل میدم <laughs> اونا گوش نکردم بیا نه میریم به برنامه درش میشه اصلا برم به برنامه پولیسیم برسم او ماشین خلخفن پلیس آقا من بالاخره تونستم صاحب یه شغل آبرومندی بشم با دوزیدن ماشین <laughs> منطقی به نظر میاد <laughs> من دنبال شغلم اینا همه برای جوون اشتغال دهی کردن ماشین های وسایل مختلف چرا این خفن پشتش ماشین پلیسه آره چرا دور نمیزنه واسه همین پلیس این بازی خیلی سخت آدمو میگیرن <laughs> این دور نمیزنه اه مردم رانندگی بلد نیست اصلا به پشت سرشون نگاه نمیکنه الان به نظرتون ماشین پلیس دیگه با منن یا با اونان <laughs> میگیرمت دیکوی درست کردم بازش ده میشه وایسا والا این پول بیشتری بهمون داد و <laughs> خب بهتر از پلیس بودم بود بریم که بیخیال شد ول کرد رفت با ماشین پلیس هایی بزنیم به پلیس پلیس بده دنبال پلیس بله مثل اینکه اتفاق میفته من خودم همینجا تحویل میدم من راحتم کن منو ببر من پلیس بودم مثلا خدا فضای پلیس پلیس کولی هم بود میروون، آخه ماشینشو داد به من <laughs> آخه چرا همش پلیس ها میل دارن به من بریم تو استادیوم ورزشی به نظر اینجا استادیوم ورزشی میاد شاید اینجا یه شغلی پیدا شد ما اینجا سرگرم بشیم کارمون رو بکنیم آره مثلا ماشین سواری فقط چرا؟ خب واکن میره من گازم میگیره چقدر ماشین این بازی زشتن شغل خوب به من بدید با پلیسا خودشون به زیر گرفته شدن علاقه دارم من نمیخوام زیر بگیرم خودشون از سر رام ماشینم چپ که بریم آجی برو بیرون برو بیرون دوپ بله حدسم درست بود گوشات گوشات میدوه بیا خسته شدم از این زندگی بیا وحشی وحشی من من مرد باش مرد باش ای لگت پرانی پلیس های مهربون من با شما کاری نداشتم شما با من اینقدر ریلکسی نسبت به هم چی پول پول من آقا شما کاری ندارم خب چون آمبولانس بدون درد سر پیدا کردم بریم یه خورده میگم بی سبیل الله کار کنیم ببینیم چیکار میکنیم من نمیخواستم پلیس زیر بگیرم پلیسا خودشون میان میرن زیر ماشین من و آدم آخه دوباره نیست کلیک بوده یکی آقایون پلیس من با احترام زیاد نمیخوام زیرتون بگیرم خودتون میای میرین زیرم آه این برای یک بار برای همیشه مشکلتون با من حل کنید همیشه میشم خودم تو ماشین من ببرید با سفر ماشین میشه پولیس میره زیر ماشین به نظرتون هنو اه دوباره ماشین خوشیله اینجاست ماشین خوشگله چرا یه چیزایش انگار یه جوریه چرا اون تو آتیش داره خوشم اومد برم ببینم اون تو چرا آتیش داره یعنی من به مهمونیشون را میدم من پسر خوبی هستم من را بدید دو دیوار بالا نمیره راستین توانایی های کمی داره این بازی <laughs> آقا سل ای توتم دارن اینجا اوه چیه چی نمیدیش بده من بپوشم چرا بهم نمیدتش چیش توضیح نمیده من باید چیکار کنم هیچ توضیح به من نداد این شیلد هم ما ازش میخواستیم به ما نداد ما اینجا شیلده هم پر میکنه سلام خانم ای وای ببخش اصلا حرف زدم بود که دیگه خراب کردم دیگه بس بریم تا تش همین یه لگده مونده بود فقط تش مونده بود <laughs> پولم نداشت بنده خدا آقای پلیس بی تو منه زیر کن ببینم من با بیفتم دنبال تو من بیفتم دنبال تو نه نه من نمیفتم دنبال تو چرا دارم مثل که ببینی اون منو زیر میکنه آه هنو چرا قرمز بود تو زدی بهم به حالا من بیام بگیرمت من بیام با دعوا کنم بشی طرف خب چه شب زیبایی شب پر آرامش جو محض رضای خدا بریم تسکمونو رو بریم <laughs> ماشینا رو برداریم بریم کارمون رو انجام بدیم این یعنی آدم به ما نیومده آدم سالم باشیم با تکم ای وای پلیس دید منو چرا داره آنو داره اونو تعقیب میکنه بریم کمکش چرا پلیس زیاده الان من اونو برم برای کمک به ای شهر ترکی تو الان مشکلت با من چیه بیا دنبال صداهای من بیا بیا بیا بیا بیا دنبال صدا دلشم نمیخواد بدوه های من بخونه این بگی این بگی این بگی این بگی این بگی این بگی این بگی این گازم بگیر فشارم بده بیا بیا با هم بریم هلس بگیریم بیا بیا بیا بیا بریم با هم هلس بگیریم بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا هیلم ده بریم آقا بریم بیا بیا بیا دوست من پلیس دوست مهربانم خاطر زیر گرفتن دوستش دستم ناراحته همراهیم میکنه نوک پنجه نوک پنجه هنو داره همراهی میکنه لعنتی <laughs> دستی بکشم <laughs> ما گیر کردم ما که با هم دوست بودیم های بلیز ده چه شد من نگران بیا حالا بیا ما نگران این باشیم یه بیفته دنبال ما گرفت منه نومرد خیلی نامرده این هم رفاقت داشتیم ما با هم دوستی داشتیم شاید باورتون نشه ولی این همه تایم رفت من هم نرفتم به مرحله ها برسم برو چون اب داداش من چیزی که سوار نشدم اینجا موتوره بز موتور سوار شو میدیم چیش میشه کرد با موتور <laughs> یکی از موتور خوردم یکی از زمین خوردم یکی از دیوار برگردیم برگردیم بریم موتور موتور بلش موتور اصلا دو مردم هم وحشی هنو زد سری منده خدا داشت حالت خوبه من این تز ضربه ازت بگیرم نه اوکی, اوکی. اه. اه. بیا ده وحشی اوه چی زدم <laughs> پرتش کردم تو جوخ داشت من شما نزدم حداقل مثل اون بنده خدا نبود راهش جور دیگری انتخاب کرد یا آروی هم سواش قبلا ازش ماشین دزدیده بودم با محض رضای خدا یه پلیس نیاد ما بزنیم زیرش به زندگیمون برسیم ببینیم چیکار میگه بکنیم خب بابا دوباره از این پلیس رو زیر کنم ای خدا policed by a demoralized and underfunded police force. Well, I'm afraid that's apparently کار کسل کننده یه رفتن مرحلاج فقط من نمیتونم ماشین صاف نگه من از زرزه خدا یه مرحلهش رو برم آخه اون فانی که تو مرحله نرفتن هست مرحله رفتن نیست اوه اوه بپر پایین به موقع بود فقط 99 چی نه 88 درصد از 88 درصد 89 درصد 89 درصد از هم رفت چقدر فکر کردم <laughs> ماشین قشنگو ماشین قشنگویه وای به ماشین پلیس نزن ای خدا این لوله جا بودی بزنم دیگه تمومش کنم وای پلیس به خدا بی منظور این کار من امریک مستقلات رو برمون خیش بالاخره رفتم یه جای سخت دور <laughs> I have been sitting in this chair all night with the lights off drinking coffee. نمیدونید به چی میخندم دارم به این میخندم که اولین مرحله بازی رو بعد از چهل و هفت دقیقه و هشت ثانیه رفتم <laughs> عدم تمرکز رو قضیه آخه بیشتر حال میده میری ماشین زیر البته همش هم ما داریم پلیس زیر میکنیم بنده خداها دارن انجام وظیفه میکنن کفشم شمارش چنده نگاه کن بگو آه باز پلیس چیه میخوای بزنم بهت آه پلیس برو ببین ماشین من چشه بدش برم ماشین خودم ور دارم درم نکن همین الان که راه میفتم زیر چی میزنم به ماشین بابا بلم کن به برو بی برو خدا رو ماشین پلیس خودش رفت ای بای ای بای ای بای مایات خیلی با مایات خیلی مشکل داره این بود <laughs> جی تی ای بازی کردن من <laughs> تو دفینیتیو ادیشن سری وایس سیتی خیلی بیشتر حال میده با آدم محمله کنی تو بازی اینستاگرام <laughs> هم الان اومد خب مثل همون subscribe هم باز میشه چی خوشگل عیز پروفایل همو میذارم دوستتون دارم شدید به زودی زود میبینمتون فعلا خرافز